دەکرێ ئەم ڤیدیۆی کە دەیبینی باشترین ڤیدیۆ بێ بۆ چۆنیەتی بوون بە یوتیوبەر چونکە ئمە لەم ڤیددیوەدا هەنگاو بە هەنگاو باسیەوەکەین لە دروستکردنی کەناڵێکەوە تاوەکو وەرگرتنی پارە لە یوتیوب لە هەما کاتدا باسی ئەو ڕێگانەکەین کە دەکرێت بەکاربێت بۆ ئەوی یددیوکان بگەت بە خەڵکانی زیاتر لە هەمان کاتیشدا باشترین ڕێگاکانت پێ دەڵێن بۆ کاتی بڵاوکردنەوەی یددیوکان و پێک دێن لە چەندەها ڕێنمایی ئەمانەوێ باسی ئەوە بکەین کە چۆن ئێمە دەبین بە یوتیوبەر و بۆچی پێویستە ئێمە بین بە یوتیوبەر ئەگەر تۆ یەکێکی لەو کەسانەی لە ڕۆژێکە کاتێکی بەتاڵت هەیە واگەر یەکێکی لەو کەسانەی کە شارەزاییەکت هەیە لە هەر بوارێکا بێت ئەوە تۆ پێویستە ببیت بە یوتیوبەر لەبەرچی تۆ پێویستە ببی بە یوتیوبەر یاخود کۆنتن کرێتە لەبەر ئەوەی یەکەمینیان کە تۆسوو دەگەێنی بە خەڵکانی زیاتر کە تۆ سوود دەگەیەنی بە کۆمەڵێک خەڵکی زۆر لە هاوزمانی خۆت دەکرێ دەرەوەی زمانی خۆشت بن ئەگەر ڤیددیوکانت وەرگێردراو بێت و لە هەمان کاتیشدا دەکرێ ئەم پرۆسەیە دەکرێت ئەم شێوازە لە داهاتوودا بێت بە هۆکارێکی داهات بۆ تۆ بەر لەوەی تۆ دەست پێ بکەی لە یوتوب بێ بەر لەوەی کە تۆ چەناڵێک دابنەی تۆ پێویستە شتێکت لای خۆت دانابێت لە شتەی خۆت دڵنیا کردبێتەوە ئەویش ئەوەیە کە تۆ دەتەوێت چی بکەیت و ئامانجی چێ لە یوتیوبدا ئایا تۆ پێویستت بەوەیە کە تەنها بەناوبانگ بی پێویان تەنها پێویست بەوەیەکەوە تۆ پارەیەک پەیدا بکەیت و یوتیوب وەکو کاری دۆم سیرکەی ئەگەر تۆ لە سەرەتای دەست پێکردنەوە هەرێک لەو دو ئامانجەتەیە ئەوا ببورە بەڵام پێت دەڵێم کە بەڕاستی بێ هیوا دەبی لەبەرەوەی یوتیوب یەکێکە لەو ئیشانێک کە پێویستی بە کاتێکی زۆرە و لە هەمان کاتدا پێویستی بە سەبرگرتنێکی زۆرە لەسەر ئەم کارە و پێویستی بە بەردەوام بوونە تۆ ناتانی یوتیوب وەکو کارێک وەکو پیشەیەک دابنەی کات لە کاتێکدا کە تۆ لە سەرەتادای بۆیە تۆ پێویستە یوتیوب وەکو خولیایەک بکەی ئەم خولیات بگۆڕێ بۆ هۆکارێک بۆ ئەوەی کە تۆ پارەی پێ پەیدا بکەی پێشەوەی دەست بە یوتیوب بکەی پێویستە تۆ خۆت یەک لای کرد بێت تۆ کە تێ لە چ بوارە کار بکەیت زۆر بەمان توانامان هەیە توانایەکی دەکرێت شاراومان هەبێ دەکرێت توانایەکی بەرچاومان هەبێ کە جیاواز بێ لە خەڵکانی تر کە دەکرێ ئێمە بتوانین ببین بە مامۆسای کەسانی تر دەکرێ ئێمە فێرکاریەکانمان بگەینین با کەسانی تر ئەگەر تۆ یەکێکی لەو کەسانەی توانایەکت هەیە دەتوانی شتێک بگەێنی ئەوە دەتوانی لەم ڕۆ دەست پێ بکەیت کەناڵێکی یوتیوب بکەیتەوە تۆ بۆ ئەوەی دەست بکەیت بە یوتیوب پێویستت بە شتێکە ئەویش هەبوونی ئەکاونتێکی جیمێڵ ئیمێڵی جیمێڵ کە تۆ ئیمێڵی جیمێڵت هەبوو کە دێی بۆ ناوی وێبسایتی یوتیوبەوە ڕاستەوخۆ دەتوانی چەناڵێک دروست بکەی چۆنێتی دروستکردنی چەناڵ لەگەڵمان بن دەست دەکەین بە دروستکردنی یەکەم چەناڵمان لە یوتیوب خۆشەویستان بۆ دروستکردنی کەناڵێک لە یوتیوب کریت چەناڵ دادەگرین کە دامان کرد گەت ستارتت پاشان لێرەدا ئۆپشنمان هەیە ئەمە یوز کەستم نەی پاڵە بژێرین پرۆفایل وێنەی پرۆفایل بە خۆمان هەڵە بژێرین بۆ چەناڵەکەمان بۆ وێنەیەک لەسەر وەکو لۆگۆ بەکاری بینین دای بنین پاشان لە خوارەوە دیسکرپشنێک ئەنووسین سەبارەت بە کەناڵەکەبان کە لە ئەباوتەوە ئەباوتی کەناڵەکەمان نیشانیەدا خۆ شتێک بنووسە بۆەوەی کە بینەرەکانت لی تێبگەن پاشان لە خوارەوە کلینکی تۆڕە کۆمەڵاتەکانمان هەیە دەتوانین لینکی تۆڕە کۆمەڵاتەکانی خۆمان دابنین پاشان سیڤ ئەن کۆنتین داگرین تۆزێ چاوەڕێەکەین پاشانە بینین ئێستا کەناڵەکەمان بە سەرکەوتوی دروست کرا پاشان کە یەکەم چەناڵی خۆمان دروستکە لە یوتیوب پێویستمان بەوەیە کە چەند شتێک دابنین لە ناو سیتنگی چەناڵەکەمان پێویستمان بە چەند شتێکە بۆ ئەوەی دایبنین بۆ ئەوەی ڕێکی بخەین لەگەڵمان بن ناو چەناڵەکەمان ڕێک دەخەین. خۆشەویستان بۆی چەناڵەکەمان ڕێک بخەین ئەچین بۆ سەر چەناڵەکەمان پاشان ئەچین بۆ بەشی یوتیوب ستۆدیۆ کلیکی لەسەرەکەین پاشان ئەچین بۆ شریتی دەستە چەپ سیتینگ لە دووەم بەشدا چەناڵ هەیە لەم خانەیەدا وڵاتەکەمە هەڵەبژێرین کە ئێمە نیشە جێ چ وڵاتێکین بگومان ئێمە عێراق هەڵەبژێرین بۆ پێی نیشە جێ عێراقین پاشان لێرەدا کیوردمان هەیە ئەتوانین چەند تاگێک دابنین کە وەکوەیەک باسیەوە بکەین کە کەناڵەکەی ئێمە لەبارەی چیەوەیە و چ وشە چ وشەیەک زیاتر بنووسرێتن بۆ ئەوەی کەناڵەکەی ئێمە ئەگەری دەرکەوتنی بەرزتر بێ بۆیە گرنگە ئێمە چەندین وشە بنووسین کە پەیوەستە بە بوارەکەی ئێمە و کە دەکرێت سوودی لێوەرگین بۆ ئێمە وشەی تەکنەلۆژیا و هەواڵ و یوتیوبەر و مۆبایل و کۆمپیوتەر و کورتەی هەواڵ و ئەندروید و آیOS و ئەم جۆرانە بەکارهێنین بۆ ئێوەش لە مەجالەکەی خۆتان بە پێی بوارەکەی خۆتان کەیوەردی جیاواز بەکاربێنن گرنگیشە کیوەردەکان بە چەند زمانێکیش بێ و واتە بە کوردی بە ئینگلیزی دەکرێت بیکەی بۆ ئەوەی خەڵکانی تریز بتوانن سوودی لێوەگرن ئەگەر هاوزمانی تۆش نەبن ئێمە کەوکی وەردانەمان دانا لێرەدا پێمانەڵێتن کەم یددیوانەی ئێمە بۆ بەڵێ ئەوەتا لێرە چاڵاکمان کردو ئێستا بەشە ئینێبڵ کراوە لە هەمان کاتدا ئەپڵە دیفۆلتمان هەیە لێرە دیسکرپشنەکە نووسین بۆیلی پێویست نەکە هەموو جار لە کۆتایی یددیوکەمان دیسکرپشن بنووسین لێرە بە خۆمان دیسکرپشنێک دیارریەکەین هەر ئەمە خۆی ئۆتۆماتیکیان دوای بڵاوکردنەوەی هەر یددیوێک ئەمە خۆی ئۆتۆماتیکیان دەنووسرێتن لە خوارەوە دەتوانیت ئاماژە بە چەند شتێ بکەیت سپاسی بینەرەکان بکەیان لیکی تۆڕە کەمەڵاتەکانی خۆت دابنە یان ئەو سپۆنسەر و شوێنانیشان لەگەڵەکە ئەتوانی لێرەدا ئاماژی پێ بکەیت ئێمە بۆ لیکی تۆڕە کەمەڵاتەکان دانێت باشە لە خوارەوە تاگسمان هەیە واتە نیشانە و دوای هەر مەسەن بابەتێک ویددیوێک کە بڵاوی دەکەینەوە دەتوانین چەند تاگێک دابنین بۆم بەبەستا کە ئیشەکانی خۆیان بکەن و واتە زیاتر چونکە ئێمە لێک بوارە کارەکەین ڤیددیوکانمان هەر لەیەک بوارابێ بۆ توانین چەند تاگێک ئاماژە پێ بکەین کە بە شێوەیەکی گشتی ئێمە بەکاری دێنین و و بەکاردێن بۆ نەمەلێرە کۆمپیوتەر و بابەت تەکنەلۆژی و تەکنەلۆژیا و گەیمنگ و یاری بەکارەهێنین و کۆمپیوتەر بەکارەهێنین سێت ئەپ و ئەپشتانە پاشان لێرە ڤزیبلەتی هەموو کاتێک با ڤیددیوکە کە بڵامان کرد بە بە پەبلیک بڵاو بێتەوە پاشان لێردا پێرمشنتە ئەگەر بتەوێتن ئەدمینێک زیاد کەی بۆ چناڵەکەت وەێ دابەشی مۆدێرتێرە تێتوانی هەنێک گوشە قەتعەکە یاخۆ دیەکێک وەکو سەر پەرشتیاری کەناڵەکەت دانەی یان توانی بەم ئۆپشنی خوارە بلوک لینکس لینکەکان بلوک بکەیت پاشەوانەمان کرد ئێمە سیف داگرین پاشان ئێستا ئەچین بۆ مای چانەڵ لە بەشی مای چەناڵ لە کەستمایز چەناڵمان هەیە بۆ ئێمە ناو کەناڵەکەمان ڕێک بخەین پاشان کەچین بۆ ئەم بەشە لێرەدا چشتێکمان پێڵێ بۆن ئەوەی یەکەم بۆ بەکاردەیە کە ئەو کەسن سبسکرای بە نەکرد و کەناڵەکە دەکەن و چ یددیوەک ببێنن ئەوی دەمیت بۆ کەسان کە سبسکرایان بیان کردی بێنەوە ناو کەناڵەکەت چ یددیوەک ببینن و لە خوارۆتوانی پلیلیست دابنێن و چشتێک ڕێز بکەین دیارەکەین پاشان لێرەدا ئەتوانین لۆگۆی کەناڵەکەمان بگۆڕین و لێردا چانل ئارتەکەیە ئێمە بنە دی چانل ئارتێک دانین وێنەیە کەڵە بژێرین بۆ چانل ئارت کە پێویستە وێنەکە لە بکە ئاماژەی پێکردووە ئەبێ لەم سایزە کەمتر نەبێ گەر گەورەتر بێ کێشەت نییە بەڵام واتە هەر لە بەش ئەباوت دەرەکەوێت کە تۆ ئامانجە چیە و تیشت ڕوونەکەیتەوە ئاد لانگویج دەتوانی دیسکرپشنەکەت وەرگێڕی بۆ چەند زمانێک بەداخەوە بۆ کوردی زۆر سوودێکی وای نابێ بەڵام بۆ زمانەکانی ترتوانی وەری بگەڕی و بەبێ کێشە پاشان لە خوارەوە ئاد لینکسمان هەیە ئەتوانین لینکەکان دابنیت لە وا چانە لیواڕێ لە توانانی لینکێکی ئەگەر ماوا بزانم هزار سبسکرایبە ئەتوانێت لینکی تا بەخۆ دروستکە بەڵام ئێستا ئەمە لینکی چەناڵەکەی تۆە بەستری چەناڵەکەی تۆە لینک سیشەتوانی لینکی تۆڕە کۆمەڵاتەکانی خۆت دابنێ بۆ من لینکی فەیسبوک ئینستاگرام سناپچات یان کەناڵی تەلگرام یان وبسایتی شخصی خۆت دەتوانانی لە بەشی لینکس دابنەی بۆی خەڵک بتوان لە ڕێگەی چەناڵەکە تۆ ڕاستە خۆکریک لە لەسەر چانە لە ئارتەکە تۆ کلیکەکە و دایگرێ لینکەکان چەند دەرکەوێت توانین ئاماژە پێ بکەیت و ئیمێڵێکش کە خەڵک بتان پەیوەندیت پێوە بکەن لە ڕێگایەوە ستا مەچاکەکەینەوە HTTPS facebook.com شڵاکۆی دەتمی بەم شێوازە پاشان پەپلیش داگرین ئێستا ئەگەر بچین بۆ کەناڵەکەی خۆمان دەبینین کە شتەکانی کە دامان ناوە لە بەشی ئەباوت لە بەشی ئەباوتەکە هەمووی بۆ شازە دەرەکەوێ ئەوتا بم شازە دەرکەوێ ئێستا کە ئێمە چەناڵێکمان دروست کرد ستانەی کە پێویستە بۆ چەناڵێک یوتیوب ئێمە هەموویمان ئەنجامدا چیتر ماوە ئەوەیە کە تۆ یەکم ویددیو خۆت دابنەی ئەگەر بڕیاە خۆت دەرکەوی ئەوە تۆ پێویستت بەچە تۆ پێویستت بەوە نییە کە تۆ دەست پێ بکەیت لە کۆمەڵێک لایتینگ و کامێرا و یان کۆمەڵێک لە شتی گران بەها تۆ دەکرێت بە مۆبایلەکەی دەستی خۆتەوە دەست پێ بکەیت دەکرێت بە ڕنگلایتێکەوە دەست پێ بکەیت و لە هەمان کاتدا دەکرێت بە مایکی مۆبایلەکەت یان بە مۆبایلێکی تر ڕیکۆردی دەنگەکە بکەی دەست پێ بکەی و هیچ کاتێکیش ئەوە پێوەر نییە کە تۆ ڤیددیوکەت کوالەتی بەرز بێ پێداویستی زیاترت بێ ڤیددیوکەت بینەری باشتر دەبێ نەخێر ئەمە هیچ بنەمایەکی نییە ئەوەی گرینگە کە تۆ باسی چیەکەی لەو کەناڵە و تۆ باسی چ بابەتێک دەکەی لە چ بوارێکدا ڤیدیۆکانتدا ڤیدیۆکانت بڵاو دەکەیتەوە ئێمە چەندەها نمونەمان هەیە کە کەسانێک لە یوتیوبدا لایف دەکەنەوە بە کەسانی کورد و و کەسانی ئەوروپی لایف دەکەنەوە ڤیددیو بڵاو دەکەنەوە لە کاتێکدا نەمایکێکی باشیان هەیە نە کامێرایان هەیە نە ڵایتینگیان هەیە هیچیان نیە تەنها بابەتێک کەنەوە بە سەعات و بە دوو سەعات قسە لەسەر بابەتێک دەکەن و دەبینی کە بینەرێکی زۆر زۆر باشیان هەیە لەبەرچی لەبەر ئەوەی بینەرەکە ئەزانێ بۆ گوێ لەم کەساگرێ و ئەزانێ سوودی گوێگرتنەکەشی لەم کەسە چیە وەچی لێ فێر دەبێ دەزانێت کە کاتەکەشی بە فیڕۆ ناڕوە بۆیە تۆ پێویستە کوالێتی بابەتەکانت لە پێش هەموو شتێکەوە بێ کە تۆ باسی چی یەکەی کە تۆ دەتەوێ باسی چ بوارێکەی لە چ بوارێکدا کار بکەی هیچ کاتێک ئەمەش پێوەەر نییە کە تۆ لە چەناڵەکەتدا خۆت بە دیار نەخەی خۆ دەرنەکەوی ئەوە تۆ ڤیوت کەم دەبێ ئەوە خەڵک حەزناکە سیرتکە حەزناکە سەیری کەناڵەکەتکە ئەمە هیچ ڕاستیەکی بۆ نیە لەبەرەوەی لە چەندەها چەناڵی یوتیوب لە چەندەها ڤیددیو کە سەروی ملیۆنەها بینەری هەیە بەڵام تا ئێستا هیچ خاوەنێکی ئەم کەناڵە دەرنەکەوتووە زۆر ئاساییە لەبەرەوەی خەڵک گوێ لەم بابەتە ئاگرن خۆی ئەمە ڕاستێکی حاشا هەڵنەگرە کە هەموو کەسێک حەزەکە گوێ لە کوێگرێ و بشی بینێتن بە فەیسی ئەم کەسە ببینێ بەڵام هیچ کاتێک ئەمە پێوەر نییە بۆ ئەوەی کە تۆ ئەکتیڤت نزم بێتەوە یاخود خەڵکانێکی زیاتر سەیری ڤیدیۆم نەکەن و حتا لە چەناڵەکەی مندا ڤیددیۆمی هەدە هزار کە سێری کردووە بەڵام من هیچ ئامادەکاریێکم بۆ نەکردووە نەڵایتینگ نە مایکرۆفۆن نە هیچ شتێک تە ناسکرین ڕیکۆردەرێکە بەڵام ڤیددیو هەیە کە خۆم لەوانە دەرکەوم هزار کەس سەیری نەکردی بێ بۆیە ئەوە گرنگە کە تۆ باسی چیەکەی لە کەناڵەکەتدا ئەو بابەتە چیا کە خەڵک حەزی پێ دەکات ڤیدیۆکانت چەند درێژتر بێ ئەوا یوتیوب زیاتر ڤیو بۆ تۆ ڕاکێشێت و زیاتر ڕیکۆمەندی ڤیددیوکان تەکا بۆ خەکانی نەخێر ئەمە هیچ ڕاستیەکی بۆ نییە چونکە ئەمە دەکەوێتە سەر بەهێزی بابەتەکەی تۆ کە باسی دەکەی تۆ ڤیددیوەکەت کردووە لە ڤیددیوکەدا دەکرێت ڤیددیوکە 20 دقە بێ سی دقە بێ دەکرێت سعاتێک بێ بەڵام بابەتەکەت ئینترەستینگ نیە خەڵک هەموو لە چرکەی سیەمەوە یان لە خولە یەکەم خولەکەوە ڤیدیۆکە جێ هەڵێ کاتێک کە ڤیدیۆکە جێ هەڵێ ئەمە کاریگەریەکی نێگەتیو لەسە کەناڵەکە دروستەکە جگە لەوەی کە ئەم ڤیدیۆ درێژە سوود ناگەنێ بە کەناڵەکەت بگرە زیانیش لە کەناڵەکەتەدا بۆیە تۆ ڤیددیوەکی پێ دقەیی بکە کە بەلای خەڵکە و سنجڕاکەش بێ نەک ڤیددیوەکی بیست دقەی بۆرین کە خەڵک حەزنەکە گوێ لێ راگرێ و ڕاستەخۆ خێرا بەسەریا تێپەڕێ و جێی بڵێ خۆ ئەمە ڕاستە کە هەموو کەسێک گوێ لە ڤیدیۆکەت ناگرێت تا کۆتایی بەڵام لانی کەم وابکە کە خەڵکانی زیاتر لەسەر ڤیدیۆکەتدا بمێنەوە بۆی کاتێکی زیاتر گوێ لێ ڕابگرن و ئەگەر دەتوانی ڤیددیویەکی درێژ دروست بکەیت و پێت وایە خەڵکی زیاتر لەسەر ئەم ڤیددیوی مێنێتەوە فەرموو ئەتوانی بیکەیت سوودێکی زۆر باشی لێوەردەگری سەبارەت بە ژمارەی بڵاوکردنەوەی ڤیددیوکان لە یوتیوبدا لەبەرەوەی یەکێک لە کارمەندانی یوتیوبدا ئەڵێ لێت یور ڤیددیۆز بریز واتە دەبێ بۆ شایی لە نێو ڤیددیوکاندا هەبێ تۆ دەتانی ئەگەر زۆر بە پەرۆشی بۆ بڵاوکردنەوەی ڤیددیو و دەتەوێت کۆنتێنتێکی زۆرتەبێ ئەتوانی دوو ڕۆژ جارێک ڤیددیوک بڵاو بکەیتەوە یان هەفتەی پێنج ڤیددیو بڵاوکەرەوە باشترینی ئەوەیە کە تۆ خشتەیەک بۆ خۆت دابنێی کە بۆ نمونە ڕۆژانی یەکشەم چوارشەم هەینی ڤیدیۆ بڵاوکەیتەوە و ئەم خشتەی تۆ سەبسکرایبەرەکانت بیزانن بۆ لەم کاتانەدا چاویان لەسەر یوتیوبەکەت بێ کە بزان تۆ کاتێک ڤیدیۆ بڵاو دەکەیتەوە ئەمە باشترین ڕێگایە زۆر ڤیدیۆ بڵاوکردنەوە گەرەنتی سەرکەوتن و گەرەنتی ئەوە نییە کە تۆ ڤیوەکی باش دەستەکەوێ و چەناڵەکەت ئەگات بە ئاستێکی زۆر زۆر باش بۆ ئەوەی ڤیددیوکانت بگات بە خەڵکی زیاتر تۆ پێویستە ڕەچاوی چەند شتێک بکەین شتەکان چین یەکەم تۆ پێویستە تاگ بەکاربێنی تاگێک کە پەیوەندی بە بابەتەکەتەوە هەبێ و تاگێک بێ کە خەڵک زۆر سێرچی بۆ کردبێ واتە یەکێک بێ لەو تاگانەی کە پڕبینەرن و خەڵک بەردەوام بە دوایان ئەگەڕێ بۆ ئەو مەبەستە لە ڤیدیۆی پێشوومان باسی ئەو بەرنامە و سۆفتوێرانە و وێبسایتانەمان کردووە کە بەکاردێن بۆ باشترکردنی ڤیددیوکانت باشترکردنی کەناڵی تیوبەکەت لە لینکەکەم لە دیسکرپشن داناوە دەتوانن سەیری بکەن. دووەم شت بۆ ئەوەی ڤیدیۆکەت بگات بە خەڵکی زیاتر بۆ ئەوەی خێرا بڵاو بێتەوە دانانی ثمنێڵە ثمنێڵ پێویستە شتێک بێ سەرنج ڕاکێش بێ و خەڵک حەز بکە کلیکی لەسەر بکە لە ڤیدیۆی ڕابردوو باسمان کردووە کە چۆن ثمنێڵ دروست دەکەی ثمنێڵێک پێویستە تۆ دروستی بکەیت سێم پێویستە تۆ تا دەتوانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوی کەیتەوە فەیسبوک ئینستاگرام تیک تۆک حتا لە ئیمێڵ ئەو کەسانی کەلاتن لە گوگل هەنگاوت توانی بۆیان بنێری و لەو شوێنانەی کە هاوڕێت هەیە توانین لە مێسنجەر بۆ هاوڕەکانتی بنێری بە بەردەوامی ئەو ڤیددیوانێک کە بڵاوێکیتەوە بیبینن و لە هەمان کاتدا دەتوانی ڤیددیوکانی خۆت بکەیتە پارت پارت چەند پارتێکی ڤیددیوکەی یوتیوبت تاگە پڕ بینەرەکان بێ و ئەو نووسینانەی کە لە ڤیدیۆکەتدا هەیە لە تایتڵەکەی لە دیسکرپشنەکە هەیە پێویستە یەک بگرنەوە و ئامانجی جیاوازی هەبێ لە نووسینی بۆ ئەوەی کەسەکە بە دوای چەند شتێکا گەڕا هەمان ئەو ڤیددیوە بێنێ کە بەڵام هەمان مەبەستی هەبێ واتە ڤیددیوکەی تۆ هەمان مەبەستی یەکە و کەسە بۆی گەڕاوە بۆ نمونە تۆ باسی ئەوەکەی کە چۆنیەتی پاراستنی ئەکاونتی سناپ چات کاتێک کە تۆ تایتلەکەت بەم شێوازەیە تۆ تۆ لە دیسکرپشن ئاماژە بە چەند شتێکەکەی پاراستنی سناپ چات لە هاک پاراستنی سناپ چات بە ئەندرۆید بە iOS لە سیستەمی iOS واتە لە ئەپلیکیشنەکە کە لەوانە بکەنەوە تۆ لەو کاتەدا چیت کرد ئاماژت بە iOS کرد ئەندرۆید هاک کۆمپیوتەر سناپ چات هەر یەکێک لەم شتانە کە گەڕانی بۆ بکرێ ڤیددیوکەی تۆ ئەگەری دەرکەوتنی هەیە ئەمە یەکێکە لە ڕێگاکان کەوا دەکاتن ڤیددیوکەت باشتر بێت تێکی تریش کە پێویستە تۆ بیرن نەچێ پێویستە لۆگۆ چانل ئارتەکەت شتێکی سەرزراکەش بێت کە خەڵک حەزکە سەیری بکە کە خەڵک بەلاوی ئینترستینگ بێ بۆی بچێ بۆی بچێت بۆ ناو چەناڵەکەت لە تایتڵا تاگێک بەکاربێنن بۆی خۆتان باشترە بۆی خێراتر یددیوکە بدۆزرێتەوە و دیسکرپشنیشدا پێویستە شتێک بنووسین کە ئینترستینگ بێت و لە هەمان کاتدا ئەمە یارمەتیشمان بدە بۆی یددیوکە ئمە بەچەند زۆرێک بدۆزرێتەوە و بیرتان نچێت لە دیسکرپشنیشدا تاک بەکاربێنن بۆی خێراتر یددیوکاتان بکەوێتە بەرچاوی خەڵک ئێمە لێرەدا لە یەکەم دانەدا تیمان کردووە تاگەتی و بەرمانداناوە پاشان وە گەر تۆ سپۆنسەرێکت هەیە یان ڕیکلام بۆ شوێنێکەکەی ئەوە Paid Promotion چالاک بکە بۆی بە بینەران بڵێ کە تۆ ڕیکلام بۆ شتێکەکەی لەناو ئەم ڤیددیویەدا توانی چالاکی بکەیت و لە خانەی خوارتری چیمان هەیە تاگەکانمان هەیە ئەتوانین تاگەکان بنووسین کە پەیوەندی بەم ڤیددیوە هەیە ئەمە بەشێکی گەورەیە لە ڤیددیو و بەشێکی گرنگە ئەبێ بزانیت تاگێکە نووسی کە تۆ هەنگاوانە تاو کە نێکس داگری بیرت نەچێ ئینسکرین بۆ ڤیددیوکان دەمنە کە زۆر گرنگە بۆی لە کۆتایی کۆمەڵێک ڤیددیو پێشنیار کرێ بۆ بینەرەکانت ئێمە یەکێک لەوانە دیارریەکەین بۆ خۆمان پاشان بیرتان نەچێت لێرەتوانی چەند شتێکەیە دەستکاری بکەیت دایبنێی واتە ئەتوانی لە ڤیددیوەکدا تا پێنج کە کاردس پێم وابێ دەتوانین دابنەی و مەرزی دەتوانانی ڤیددیوی کەناڵێکی تر لە ناو کاردسدا دابنەی بە بەوەی هیچ کێشەیەکت بۆ دروست بێ واتە ئەمەشیان هەر ڕێگایەکی دروستە تەنی ڤیددیوی کەناڵێکی تر ئاماژە پێ بکەی لە ناو یوتوب لە ناو کەناڵەکەی خۆتدا پاشان لێسە لینکەکە کلیک بکەین ئەبینین کە ئەمە ڤیددیوکەمانە لێرەدا بڵاو بۆتەوە بە پێ ئەو زانیاروشتانەی کە ئێمە دامان نابوو لە نێو یوتیوبەکەدا بەڵام کوالەتەکە تا ئێستا تاو نەبووە چکە یددیوکە فۆرکەیە تۆزێک کاتیەوێت تاوەکو ئەپلۆ دەێ بۆیە گەرم پرۆسێتان بینی ئاسایی بێ خۆی هەنێک جار بیست کات توار کاتژمێر دەخانێ بۆی یددیوکە تاوی کوالەتەکەی ئەپلۆد بێ زۆر کاتی هەر هەیە 24 کاتژمێرە خانێ ئێستا ئێمە یەکەم ڤیدیۆمان بڵاو کردەوە لە یوتیوبدا ئێمە ئەوەی کە پرسیاری زۆر بەمانە چۆن بتوانین لە ڕێگە ئەم ڤیددیو پارە پیا بکەین ئێمە چۆن دەتوانین پارە پیا بکەین لە ڕێگەی ئەم ڤیددیوەوە بەر لە هەموو شتێک هەموو چەناڵێکی یوتیوب کە تازە دروست دەکرێت پێویستە 4هزار وات ئاوەر کاتژمێری بینینی هەبێ لە ماوەی سێ سەد و شەست و پێنج ڕۆژە وە پێویستە لە ماوەی سێ سەد و شەست و پێنج ڕۆژیشا گەشتبێ بە هەزار سەبسکرایبەر ئەو کات دەتوانی داواکاری پێشکەشکەی بۆ YPP واتە یوتیوب پارتنەر پرۆگرام بەڵام شتێک هەیە کە پێویستە بیرت نەچێت ئەویش دەکرێت تۆ 4هزار کاتژمێرەکە تەواوکەی کە دەکاتە 240 بۆ 250 هزار دقیقا بەڵام دەکرێ تۆ کە داواکاری پێشکەشەکەی داواکەت پەسەند نەکرێ دوای گەشتنی ئەمانەش بەڵام داواکارەکەت پەسەند نەکرێ و بیریشتان نەچێ ئەگەر لە ماوەی 365 ڕۆژە نەگەیشتم ئاستە ئەوە دوای 365 ڕۆژ واتە لە ماوەی ساڵێکدا بۆ ساڵی نوێ ڕاستەوخۆ داتاکان تازاکرێنەوە کە تۆ پێویستە دووبارە لە سفرەوە ئەمە کۆکەیتەوە بەڵام تەنها یەک لە داواکاریت پێشکەش کرد ئیتر تۆ لەم پارتنەر پرۆگرامە ناچە دەرەوە ئەم پارتنەر پرۆگرامە دەکرێ داواکەت پێشکەش نەکرێتیدا بۆچی لەبەر چەند هۆکارێک یەکەم ئینڤالت ترافیک سۆرس واتە ترافیکەکە لە شوێنێکی گوماناوی هاتوە ئەمە لەت کاتێک ڕۆدا لە کاتێک کە تۆ دەی ئەتەوێت سەبسکرایبەر یاخود ڤیو بکڕی شتەکە ڕوونە کە تۆ ڤیددیوکەت لە عێراقدا بینەرەکان لە عێراقدان بەڵام لە پڕ هەزاران بگرە سەدان هزار ڤیو بینەر لە هیندستانەوە بۆ دێ لەبەرئەوەی ڤیوەکان کاتێک ئەیکڕی زۆربەیان لە سی چرکە زیاتر سەیری ڤیددیوکە ناکەن واتە هەر زۆربیان هەر ڕۆبۆتن ڤیوەکان بۆیە ئەمە سوودێکی وات پێناگەێنێ بۆ ئەوەی ڤیددیوەک وا لێ بکەی کە مۆنتایز بکرێ بۆ ئەوەی کە ڕکلاین بێتە سەر و تۆ پارەی پێوەرگری لە ڕێگای یوتیوبەوە پێویستە ڤیددیوکە بەرهەمی خۆت بێ و هیچ مافی پارێزراوی تێدا نەبێ ئێستا لەگەڵم بن چۆن ڤیددیوێک وا لە یەکەین کە بتوانین لە ڕێگەیەوە پارە وەگری و مۆنیتایزی بکەی چۆن بتوانین داواکاری پێشکەش کەین بۆ YPP YouTube Partner Program لەگەڵم بن چەند هەنگاوێکی کورد دەبڕین و داواکاری پێشکەش دەکەین بۆ YPP کاتێک کە تۆ دەگەیشتویتە 4000 وات ئاورس و 1000 سبسکرایب تەواو کردەوە دەتوانی ئەپلای بکەی بۆ وەرگرتنی پارە لە یوتیوبدا ئەپڵای داگرین پاشان لێرە سێ هەنگاومان هەیە یەکەم ریڤی و پارتنە پرۆگرام تەرمس واتە یاساکان ئەخوێنیتەوە تەنها بە کلیکردن لەسەر ستارت کە دای بگرین ڕاستەخۆ یاساکانمان نیشانەدا کە سوودی هەیە بۆ ئەوەی کە یاساکانیان نشکێنین لە کاتی بڵاوکردنەوەی ڤیددیو پاشان لە ساین فۆر گوگل ئاسیسمان هەیە لە ستێپی دووەم واتا ئەکاونتێکی گوگل ئاسیان ئاسیس دروست دەکەین کە دروستمان کرد بە ئیتر پارەکە ئەگوازرێتەوە بۆ سەر ئەوێ پاشان لە هەنگاوی سێمدا گێت ریڤیومان هەیە ستا یا کاتێکە داگری ئەمە یاسەکانە ئەگەر بیخوێنیتەوە باشترە بۆ خۆت پاشان ئەکسپ ترمزدا ترمزدا هەڵە بژێری لە کرید ئەکاونت هەڵەبژێ داگری کە دامانگەر تۆزە چاوەڕێکەین ئەم سکرینەمان بۆ کرێتەوە ئەتوانین هەنگاو بانگاو لەگەڵی بڕێن هەنێکشتە وەکو ئینستراکشن پێمانەڵێ بەڵام ملێرە چێکە نەمە لێرە زانارەکانی خۆمانە نووسین کە بریتی لە ناوی خۆمان و ناوی سیانی و و ئادرێس و هەموو شتانە لەگەڵ هەژماری بانکی خۆمان کە ئێمە پێویستمانە بۆی پارەی پێوەگرینەوە ئێمە دەین ئەم ئەم زانیارێنە ئەنووسین وە دڵنیاش بە لە دروستی زانیاریەکانت کە گەریان زانێرەکانە دروست نەبێت دەکرێت کێشەیەکت بۆ دروست بێ لە پرۆسەکەدا یاخود دەکرێت لەسەر شتێکی سادە تۆ داواکاری مۆنیتایزیشنە دیان وای پیپیت ڕەتکرێتەوە بۆیە تۆ پێویستە بە وریاییەوە مامەڵاگەڵ ئەم شتە بکەی پێویستە چیەکەی پاشان ئێمە سەبمیت داگرین پێمان نەڵێتن ئەگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی تر تەمەن ئەمان باتەوە بۆ ناو یوتیوب بەورن پاشان لە یوتیوبدا ئەبینەوە نووسێ ئین پرۆگرس ئین پرۆگرس ئەوە ئاسانە کردە جاری وایە هەفتەیەکی پێێتێت تاواکو وەڵام دەدەنەوە جاری واشە شخص کاش بێریت پێێتێ کە تەوا بۆ نووسرە دان چۆن بتوانین ئەو پارەیە بۆ خۆمان ڕاکێشین؟ چۆن بتوانین ئەم پارەیە وەرگرین و بەکاش بگاتەوە دەستمان؟ خەڵکانێکی زۆر لەگەڵ کۆمەڵێک کۆمپانیا ئیشەکەن کە ئەو کۆمپانیانە بڕێکی زۆر پارەیان لێ بە لە بەرامبەرەوەی کە پارەکەیان پارەی یوتیوبیان بەکاش پێداتەوە خۆی هەنگاوەکان زۆر سادن دەتوانانی خۆت بیکەی چەند هەنگاوێکی کورتە یەکەم تۆ پێویستە ئەکاونتێکی گۆگل ئادسنس بکەیتەوە تۆ لەوێ پێویستە زانیارەکانت داخڵ بکەیت زانیارەکانی خۆت لە هەمان کاتدا زانیارەکانی هەژمارێکی بانکی دەتوانی لە سەردەم شارەکانی کوردستان بانقی تایبەت هەیە کە لەم یددیوەدا ئەمە ناویان ناهێنین ئەوەی نای باقەکانی دەوێتن کە دەتوانن پارە یوتیوب پێوەگرنەوە ئەوا با ناوم بۆ بنێرن ناوی بانقەکانیان بۆ دەنێرین دەتوانن پاشان کە تۆ لە بانقەکە هەژمارێکت کردەوە ژمارەی هەژمارەکەی خۆت و ئەم شتانی کە پێویستە لە گوگڵ داخلیەکەی کە پارەکەت داوا کرد لە ماوەی دوو بۆ سێ ڕۆژ ماکزیمم هەفتەیەک ئەوە پارەکە دێتە سەر حسای بانقی خۆت دەتوانی لە شارەکەی خۆتدا بچی پارەکە وەربگریتەوە هەموو چەند هەنگاوێکی کورت و ئاسانە ئەو پرسیارەی کە بەردەوام دەکرێ کەسانێکی زۆر زۆر نامە دەنێرن دەڵێن ئێمە داوامان پێشکەش کرد بۆ YPP یوتیوب پارتنە پرۆگرام بەڵام ئەو پارەی کە بەدەستی دێنین پارەیەکی کەمە چۆن بتوانین ئەم پارەیە زیاد بکەین چۆن واپێ خێراتر پارەکەمان بۆ زیاد بێ وەڵامەکەی ئاسانە بەڵام مەترسیدارە دەتوانانی داوا لە سەبسکرایبەرەکانت بکەیت کە سەیری ڤیددیوکانت بکەن بە VPN کە بە VPN سەیری ڤیددیوکان دەکەن لوکیشن و تەواوی داتاکانیان دەگۆڕێ بۆ وڵاتێکی تر وڵاتێک کە CPMی ڤیددیوکانی بەرزە بەڵام بیرت نەچێت کە ئەمە کارێکی مەترسیدارە دەکرێ یوتیوب گومان لە پشتت بکاو و و سزای کەناڵەکەت بدا چونکە چەندەها کەناڵ لەسەر ئەم شتە سزادراون بەڵام ئەمە ڕێگایەکە بۆ بەرز کردنەوەی قازانجی کەناڵەکەت لە یوتیوبدا خاڵێکی تر کە پێویستە تۆ بە سەبسکرایبەرەکانت بڵێ لە ئێستادا یوتیوب بۆ ڤیددیو درێژەکان بە تایبەت و بۆ ڤیددیو کورتەکانیش سرڤەی داناوە لە خوار ڤیددیوکە هەڵسەنگاندن داوا دەکات بۆ ڤیددیوەک بۆی کە تۆ پێنج ئەستێرە بدەیت بە بەم ڤیدیۆیە ئەم ڤیدیۆیانەی کە ئەستێرەیەکی کەمتر وەردەگرن لەلایەن سەبسکرایبەر و ئەو کەسانێک کە یوتیوب بەکاردێنن ئەوە ئەو ڤیدیۆیانە کەمتر دەرکەوتنیان دەبێت و ڤیدیۆکانی ئەم کەناڵە کەمتر دەرکەوتنیان دەبێت بۆ بیر نەچێت سەبسکرایبەرەکان ئاگدارکەوە کە پێویستە بۆ ئەوەی بەردەوام بێبەش نەبن لە فێرکاریەکانی کەناڵەکەمان بیرتان نەچێت سبسکرابی کەناڵەکەمان بکەن و پشگیریمان بکەن بە لایکردنی یددیوکە و نردنی بۆ هاوڕێ دۆستانتان تا یددیوکی دیکە خواتان لەگەڵ هەر شاد بن.